الخشية الكبرى هي في استخدام حزب الله لهذا اليسار العلماني نحن الاكثريه بالمجتمع المدني نحن اكثريه الثوره ما تاخذني بالتعبير